નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો તારીખ ચોવીસ ચાર બે હજાર ત્રેવીસને વાર સોમવારના આ વિડીયોની અંદર આપણે બોટાદને અમરેલી માર્કેટયાર્ડના તાજા બજાર ભાવ જાણીશું તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો પણ તે પહેલાં દરરોજે દરરોજના તાજા બોટાદને અમરેલી માર્કેટયાર્ડના ભાવ જાણવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો તો સૌપ્રથમ બોટાદ માર્કેટયાર્ડના બજાર ભાવ જાણીશું તલ સફેદ ચોવીસો ચાલીસથી બત્રીસો ઘઉં ટુકડા ત્રણસો એંશીથી પાંચસો નેવ મગફળી એક હજાર પચાસથી તેરસો ચાલીસ કપાસ પંદરસો પાંચથી સત્તરસો રૂપિયા ધાણા નવસોથી અગિયારસો પંચોતેર જુવાર પાંચસો ત્રેસઠથી આઠસો સિત્તેર વરિયાળી ચોવીસો પાંત્રીસથી ત્રણ હજાર તલકાળા પચીસો ચાલીસથી અઠ્યાવીસો ને સિત્તેર રૂપિયા એરંડા એક હજારથી બારસો ને વીસ સૈણા આઠસો એંશીથી નવસો ને સિત્તેર મેથી સાતસોથી અગિયારસો ને પંચ્યાસી તુવેર એક હજાર પચાસથી સોળસો ને એકતાલીસ રૂપિયા જીરું પાંચ હજાર છસો ચાલીસથી સાત હજાર છસો રાયડો આઠસો અઠ્ઠાવનથી અગિયારસો ને એંસી રૂપિયા તો હવે જાણીશું અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ ઘઉં લોકવન ત્રણસો એંસીથી પાંચસો સત્તર મગફળી ઝીણી નવસોથી ચૌદસો પંદર મગફળી નવસોથી ચૌદસો પંદર કપાસ અગિયારસો છવ્વીસથી સોળસો ને એંસી રૂપિયા જુવાર પાંચસોથી આઠસો પંચાણું તલ કાળા ચૌદસોથી સત્યાવીસો સત્તાણું તલ સફેદ ઓગણીસો ત્રીસથી એકત્રીસો એકાવન ઘઉં ટુકડા ત્રણસો સત્યોતેરથી સાતસો બત્રીસ રૂપિયા તુવેર એક હજારથી પંદરસો ચાલીસ ધાણા એક હજારથી સત્તરસો પચીસ મકાઈ ત્રણસોથી ચારસો ને એંસી સોયાબીન નવસો વીસથી એક હજાર ચાલીસ રૂપિયા એરંડા આઠસો પચાસથી અગિયારસો ચોરાણું સૈણા સાતસો સિત્તેરથી નવસો બ્યાસી અડદ અગિયારસોથી પંદરસો વીસ મગ ચૌદસોથી પંદરસોના બાર રૂપિયા સિંગદાણા અગિયારસોથી સોળસો જીરું પાંત્રીસોથી આઠ હજાર રૂપિયા